جعلني لا يا ولي الله سيدي سادتي نور أرض الله شريف محمود علي شمس المفاخر شليلا شليلا يا ولي الله سيدي سادتي نور أرض الله شريف محمود علي شمس المفاخر شليلا شليلا يا ولي الله سيدي سادتي نور عبد الله شريف محمود علي شمس المطبخ شليلة شليلة يا ولي الله سيدي سادتي نور عبد الله شريف محمود علي شمس المطبخ واهم لوجه برودكشن حسناكم السلطي زوارا وجيناكم حبا وكراما بدلا نادنا سادتي دواما بجاه المصطفى نحن سلاما شللا شللا يا ولي الله سيد رسالة مراد العين جل محمود علي شمس المطاغي سيئا سيئا مدين والي بحقي يجب جدي مرما بعون الله فلنصوم عفوا ويزا شامخا وعلى مقاما شليلا شليلا يا ولي الله سيد سادة نورات الله غير معقول عن الشمس والمفاهيم ووصلا منكم يشفي فؤادي ويمحو سالتي ويحسني جمالا ويفتح لي ابواب خير الجمال وانوارا والطفان مثالا شليلا شليلا يا ولي الله سيدي سادتي نور عبد الله جاي معمول علي الشمس والمفاقي ووصلا منكم يشفي فؤادي ويبدو زالتي يكسني جمالا ويفتح لي أبواب خير جمعا وأنوارا والضفا مثالا شلل شالل يا ولي الله سيدي سادتي نور عبد الله شريف معبود علي شمس المطهر واحد من الاستديو برودكشن رحمة من الله تخشى إماما ومغفرة وعفوا منه دواما بعونك اللهم يا المستعان اهدنا على صراط المستقيم شلل شلل يا ولي الله سيدي سادتي مراد الله جل معقول علي شمس المظاهر عدت على الدنيا رياح وأهوال وأحوال جسما وتدمير وتخريب تولى والتعريف والتشريف لا يلاما شلل شلل يا ولي الله سيدي سادتي نور عبد الله شيخ محمود علي شمس المرفق جاي الأولياء أنزل يا أم الخلق إلى يوم القيامة تعرف وطيام لا تبالي وسعت بين الأحبة بينما شلل شلل يا ولي الله سيد رسالة نور عبد الغي جاي المحمول علي شمس المفاقي صلاح الله يكتب ويخرجك شاك الأولياء أنزل سلامة يا أم الخلق إلى يوم القيامة تعنتت الأيام ولا تبالي وسعت بين رحمة بينما شلل شلل يا ولي الله سيدي سادتي نور عبد الله شايف معمول علي الشمس والمفاتيح ظلمنا صدر عما يلاقي ففرج يا ربي عنهم السلامة فكم من بائس أضحى غنيا وكم من لائم أضحى ملما شلل شلل يا ولي الله سيدي سالتي نورات الله شلل معمول علي شمس المفاقير سبحان لله مقلب الأحوال ربي حكيما قادرا كلنا رحيما حفيظا كلنا ربي لليان ووفقنا بجاهك يا عليما شليلا شليلا يا ولي الله سيدي سادتي نور الله شل معمول على الشمس والمفاتيح سبحان مقلب الأحوال ربي حكيما قادرا كلنا رحيما حفيظا كلنا ربي وليا ووفقنا بجاهك يا عليما شليلا شليلا يا ولي الله سيد رسالة نورات الله جلب أبو العرش رسول مفاخر كلاسن برودكشن قد غفرت لنا جميعا بجاه الأولياء مددا كراما وفق أولادنا جمعا وفردان على صراط كلهم إماما شلل شلل يا ولي الله سيدي سالتي نورات الله شريف أبو العلي شمس الله عظيم على دنيا ودنا وحب الصالحين كذا تماما بعبد القادر جيلي خبير وكل العارفين بهم سلاما شلل شالل يا ولي الله سيد رسالة نورات الغني شل معبود علي شمس المفاخر المرتقى يا إلهي بجاه المصطفى كل كرما وأشياخي وأحبابي جميعا وأم صالحين بلا نزما شلل شلل يا ولي الله سيدي سالتي نورات العين شريف معبود علي شمس ومفاخر وأغلب شيء وارث الصحب والتابعين وتابر تابعين أهل صلاة ثم تسليم دوما على خير ورزين القيامة شلل شلل يا ولي الله سيد السادة نورات الله شريف محمود علي الشمس والمفخر شريف محمود علي الشمس والمفخر شريف محمود علي الشمس والمفخر شريف محمود علي الشمس والمفخر